Oh, good morning. Mr. and Master. So now I do this change call him also Master because always he is also a master. So good morning Mr. and Master Lynch. Uh it's uh, August 23 2021 it's a Monday and renewals. Eighty three eighty four Fahrenheit around twenty nine thirty Celsius. This means that it's a very, very, very, very hot day, like in these days and in this period. Obviously, it's a total sunny day, and today I showed him uh, my one of my most favorite food and one of the best, um, most beautiful food I ever had. Until this moment in my entire short life so far, and I hope, uh, yeah, enjoyed it. Pasta with uh, cavoli, pasta e cavoli. Greta. Greta. Piatto and beautiful. One of the most thing, beautiful thing that I ever had in my life. Beautiful. And today I was also thinking about the fact that are uh, three weeks from the sheved head cutted so from my long hair cutted for him not so for me but three weeks ago and so I think that um, this uh, is always noticeable from my head I had uh, uh, three weeks and so slowly, slowly the hair are growing anyway As you can see from this other mythical window, we have those beautiful, beautiful blue skies and the golden, golden sunshine all along the way. So, from this other mythical window with the white uh, curtains and uh, a cover, pink cover on its top, and also from its grey shooter, hot visible hair, and also from, finally, from my mythical keyboard. Have a great day, him and everyone too.